سنوات من عين سنة السنة حكيت خاطي بدلتي لباس ودخلتي في فاصل جديد نسيتي حبيبك تبعتي هوامع بدلتي لباس ودخلتي في فاصل جديد نسيتي حبيبك تبعتي تبكيش يا قلبي راح ما يوليش لا لا لا ما تبكيش لا لا لا ما تبكيش لا لا لا ما تبكيش يا قلبي راح ما يوليش كل شي ما صار نسيتي عشر سنين امبارح يا سامي كل شي ما صار نسيت العشرة وسنين فيني انا امبارح يا سامي بالماء باردين طفيتي لي نارين رضيت هرمك لكن قلبي day.